Enrique est une brute professionnelle. Elle a plus souvent visé cœurs qu'obtenir des bonnes notes. Elle est remarquablement intelligent et pourrait devenir un prodige, s'il le voulait. Mais elle est trop arrogant pour changer. Henri est le mouton par excellence. Il n'a qu'une volonté, et sait qu'il est faible. Elle est prête à tout pour maintenir sa réputation. C'est pour ça qu'il obéit au doigt et à l'œil à Enrique. Pierre a des talents multiples. C'est un perfectionniste à tout point de vue. Il suit une routine complète et est très doué pour le sport. Il a tout ce dont il rêve, mais ses deux imbéciles lui gâchent la vie. filmete car il y e une actrice magnifique. Le premier film était horrible. Non, le premier avait beaucoup um plus d'accent. Tu veux dire, cette personne, là qui est bonne en tout, exact, il pensait qu'il est cool, mais on lui mentir. Le temps c'est cool, mais au lieu d'écouter le professeur, ils sont occupés à faire des blagues pour ce manque de pierres et être au centre de l'attention. Hey, comment ça va Tout bien. Profitez car ça va pas derrière. J'ai pas le temps pour te présenter. Quelqu'un doit le servir. Il ne sait pas combien de temps il lui restait. <laughs> sera pas capable de voyager. Il est trop père Ton mec, c'est un homme. Il est du costal. Tu réussi, les études, les sports. Qu'est-ce qu'un... Écoute, j'ai un plan. Si ça marche, tu va faire une drôle de tête. On va bien marier. Les deux garçons sont à deux pas de ce qu'ils ont évité toute leur vie le succès. Nous allons voir comment le destin va changer le chemin. Tout va bientôt s'éclaircir. 3, 2, 1, allez Tout est long aujourd'hui. J'espérais que c'était la dernière fois. Désolé coach, j'ai pensé à autre chose régale des problèmes et ensuite venir courir parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre la course. On travaille tout pour ça. Coach, donnez-moi encore une chance. Why? Tu es venu avec la cahier, oui. Et toi, tu es l'ennemi de la course oui, il le poster est prêt aussi. ah cool mec, on est pareil maintenant. Oui, on est plus que tendre. Advaron le copii qui, do finito un travail? Oui, j'ai fini, mais j'ai tout qu'Henri et Henry. C'est quoi ça Je ne sais pas. Eh bien regarde, c'est quoi ça Je vous jure que ça n'est pas moi. Ah, c'est un fantôme peut-être. faire ça tout de suite s'il te plaît. Oui, tout de suite. Bien numéro 1, travail ne lui a pas plu. Tu vois, être costaud mettre son taille. Et hein? eh oui, c'est nous qui avons fait ça. victoire, le pardon, E puis tu c'est quoi Nous, on a tout le temps pour faire de la journée de choses. Pas comme toi, je moi, moi, je a dans la que Parce qu'on qui n'avait aucun objectif dans l'existence. Mon boss c'est la sport, ma vie, mon hobby c'est la sport. Et vous savez quoi Ce sont nos choix qui montrent que nous somos vraiment bien plus que nos capacités. bien, on ne voulait pas te faire du mal, on juste que... Non, je m'en fiche de ce que vous pensez. yeux tombés, ignore-le lui et son ego. Je ne veux pas. On a exagéré cette fois, Henrik. comme tu peux rester collé Comme Henry se couche, il réalise qu'il a fait une erreur. Après cela, ses actions vont changer le cours de sa vie de manière étonnante. Regarde comment tu vas bientôt faire ça. Oh, con, arrête. Relax, mec. C'est rien de tout. C'est arrivé tout le temps. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit. Oublie tout ça. C'est pas la première fois et que je fais ce genre de choix. Et c'est un lieu en comparaison. Enrique, on est tout départ. On peut tomber les coups. On s'est moque du professeur. On montrait tout le monde. Tu vois pas qu'on est en train de gâcher notre vie. Je viens de toi. Euh, on est dans la vraie vie. Soit j'ai arrêté, soit je m'ai cassé. oh, Si tu veux te casser, va y. Je n'ai pas besoin de toi. Tu comprends et tu fais quoi maintenant Devenir ami avec ce dont tu te manques Va faire du sport avec elle. Ils ne vont même pas faire attention à toi après ce, que tu leur as fait. Allez, j'ai Allez. Ok. Compte. Moi, je ne veux pas. Le voilà sur le chemin qui était tracé pour lui, le chemin qu'il a choisi, le chemin du succès. Plus tard, Pierre et Henry gagneront toutes sortes de compétitions sportives ensemble, tandis qu'Henrik s'est renvoyé de l'école pour une multitude de raisons. Voilà comment leurs chemins se sont séparés. Henry a compris la valeur du sport et des hobbies, tandis qu'Henri a ridiculisé les mêmes opportunités et a fini par détruire sa vie.